मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने लोए लोए पर लै कुड़ी जे قبرہ دے اندر پڑے لیٹے جیٹے جڑے کاندے سا कल रोजा भी रखना जेडे कहते सर मैं कल गुना छड़ देना जेडे कहते मैं कल शराब भी नहीं छड़ देवगा जेडे कहते सर मैं कल नेकियां शुरू करनिया रबे काबा की कसम है उन्होंने जिंदगी च कल आई नहीं उन्होंने जिंदगी च दोबारा रात के बाद कल नहीं आई उन्होंने अख लगी कमर च जाके खुली आई नौजवान उन्होंने जिंदगी की कल नहीं आई साहब साहब रहमतुल्ला झंझोड़ के फरमा देने फरमा देने कल द इंतजार ना करी पता नहीं खबर च कि कल उठीकते टुर गए ने बंदिया किधरे कल उड़ीक ना करता रवी आ परमा ने जीवे जीवे اس خواہ کے اندر رل ستے ہیں